задаю направление. За неимением местоимения мы тону в бурных течениях, в приключениях бесплодных растрачиваясь, путаюсь, метаюсь, тону в мутных водах, меняя вдохи на выдохе, осознавая, что дела мои плохи, даже сопли да слезы высохли, рыбы вокруг, водоросли, да и, и мне дело до моих мерил и моих правил. Много кто хотел, но мало кто исправил положение дела, свои недостатки. Нападки чужие отражая вдвойне якоря, гарпуны полощу в вине. Заглатываю сталь крюка без наживки. Так незаслуженно, по ошибке, избиваюсь. Признаюсь, выступление — в преступлении этом виню всех подряд. Ставлю всех виновных в один ряд и... Тли. А пока бури пятна в воду текли, я все шептала. Не смогли, не смогли, не смогли.